Всем здравствуйте! А, меня зовут Ирина. По профессии я переводчик и преподаватель английского языка. А, но некоторое время назад я начала учиться танцевать бачату. А, сейчас все мои друзья спрашивают, каким же образом тебя унесло в танцы. На что я могу сказать, что какой бы интересной ни была работа, сколько бы радости она ни приносила, любому человеку хочется иметь что-то для души. И мне точно так же хотелось иметь какое-то пространство для себя, а, время для себя. Я думаю, любая работающая мама с маленьким ребенком меня здесь поймет. А, так вот, танцы стали как раз этим самым пространством. А, в какой-то момент, когда я понимала, что у меня нет уверенности ходить на вечеринки для того, чтобы танцевать, я подумала о создании вот этого проекта, а, который называется а, «Бачата пати with Бачата Леона». А, суть этого проекта состоит в том, что вы можете организовать любую бачата-вечеринку у себя дома. Вам нет необходимости идти куда-то для того, чтобы получить удовольствие и массу положительных моментов, для того, чтобы потанцевать, вы можете включить это видео у себя дома. И таким образом бачата-вечеринка придет к вам домой или на ваше любое корпоративное мероприятие. Когда я создавала этот проект, я думала о таких вот молодых и, может быть, не очень родителях, как я, у которых никогда нет времени о том, чтобы подумать э, о себе и сделать для себя что-то интересное. Я думала обо всех людях, которые живут в маленьких городах и у которых физически нет возможности пригласить э, крутых э, танцоров, крутых исполнителей, крутых музыкантов к себе на мероприятие. Э, и, конечно же, а, я думала о тех людях, которые просто-напросто стесняются ходить на большие крутые вечеринки, и, но которые хотели бы танцевать в кругу своей семьи, в кругу своих друзей, в кругу своих коллег. А, именно так родилась идея этого проекта. А, и в настоящий момент то, что у нас есть. У нас есть прототип видео, то есть это то видео, которое а, вы получаете в качестве всего орг-пакета для организации такой вечеринки дома. А, и в настоящий момент мы собираем обратную связь. А, что э, нужно изменить в этом видео, да, какие элементы нам еще нужно добавить в орг-пакет, для того, чтобы э, полностью у вас были все материалы для организации бачата-вечеринки дома с момента приглашения друзей до момента окончания вечеринки. А, таким образом, а, средства, которые мы собираем, мы собираем на а, производство уже основного видео, которое будет включать все комментарии и всю обратную связь. А, в качестве нашего основного вознаграждения для спонсоров а, мы, конечно же, предлагаем наш основной продукт. Это полный орг-пакет по организации бачата вечеринки у вас дома. Таким образом, поддерживая нас сейчас, уже на Новый год вы сможете пригласить всех твоих друзей, всех своих коллег на потрясающую тематическую бачата-вечеринку у себя. А заранее благодарю всех, кто готов будет оказать нам поддержку. Спасибо!